granollerins i granollerines, tossudament i humilment, més tossudament que humilment potser. Posem-hi la primera pedra per reinventar la nostra història. Capgirem l'esperança desfeta i la recança infinita que en deia el gran Pere IV. Per la iaia Lola, per les iaies, per les mares, pels pares, pels nostres fills, per vosaltres. Aquest 24 de maig capgirem Granollers.